Толстожопый, толстожопый, толстожопый. Мои мальчики. Улыбаться Моня, Моня, Бонечка, Бонечка хороший, ну, Бонечка хороший. Today was a man, he wanted to take all three, but uh, they don't have... Моня! Ну, tutti i mesi. Ciao. Ma adesso lei Uh, ciao. Muoni come Muoni. Hello. Muonia. Come, si, come si chiamano? Monia, Masha e Bonia. Bella sei, bella, bellissimo sei.